hello and welcome friends Excel 365 में लुकअप कैसे लगाएं देखिए सेम तरीका है जैसे आप अन्य एक्सेल में लगाते हैं वैसे इसमें भी लगा सकते हैं देखिए यहाँ पर सीधा सीधा इक्वल टू लगाइएगा यहाँ लिखिएगा लुकअप तो ये लुकअप आ जाएगा और यहाँ पे लुकअप वैल्यू किसको लुकअप करना है तो जिसको भी लुकअप करना है आप यहाँ साइड से चूज करिएगा देखिए अगर आप ये चूज करते हो तो समझिए कि इसके लेफ्ट साइड में आप नहीं जा सकते अगर आप ये चूज करते हो तो समझिए कि इसके लेफ्ट साइड में आप नहीं जा सकते तो जिधर चूज कीजिएगा उसके लेफ्ट साइड में आप नहीं जाएंगे ये ध्यान रखिएगा यहां से पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करना है आपको तो ये पूरा ही टेबल एरे में सेलेक्ट करके F4 करके इसे कर देता हूं फ्रिज फ्रिज करने का मतलब क्या है देखिए फ्रिज करने का मतलब ये है कि यहां पर डॉलर लग गया यहां पर डॉलर लग गया रो के पहले भी डॉलर कॉलम के पहले भी डॉलर दोनों के पहले डॉलर लग जाएगा फिर लगाइएगा कॉमा फिर कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर तो हमें क्या देखना है इसमें तो हमें टोटल देखना है तो टोटल का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या पड़ेगा देखिए ये पहला ये दूसरा ये तीसरा चौथा पांचवा छठवा तो ये छह पड़ेगा तो यहाँ छह लिखा कॉमा देकर के एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो देते हैं और बंद करके ब्रैकेट को एंटर करते हैं तो ये देखिए 118 नंबर अब ये किसका 118 नंबर आया है टोटल वो भी देख सकते हैं A2 में जो भी है राम का 118 नंबर है देखिए यहाँ राम का 118 है कि नहीं यहाँ पे देखिए ठीक है तो आई होप कि आपको बात समझ